Die Pims. Hatte man Chips. Eh, wala naman tanong lo, ano lo. Hindi pwede lalap. Eh. Ikaw, ibinuyin ni... Ne yiyeceksin abi? Devam. Devam. Şimdi çekme. Artık. İyi çek.